په پندان کې ناست د مختلفو اطرافو سراغونو سپینګرو پر دین مینو درنو عزیزانو مسلمانانو زه د ټولو د مخه د جمعیت علما اسلام ضلع چارسده جمعیت علماء اسلام تحصیل شوی قدر انتخابیاتو کې د ګټلو او د کامیابۍ ذریعه وګرځي وخت نا وخت دی زه نن دغه شمولیتي جلسه ده غفار علي محترم او د ده ملګري چې د ده په مشرۍ کې هر څوک راغلي دي په جمعیت علما اسلام کې نن د شمولیت اعلان وکړي او هغه ته مبارکي ورکوم او دا دعا کو الله تعالی دې وده ته او د ده ملګرو ته په جمعیت علما اسلام کې د استقامت او د وخت رولو توفیق او همت ورکړي خداوند کریم دې جمعیت علما اسلام په دې پورې د ده په ملګرو پورې په کورنۍ پورې او په خاندان پورې بختور وګرځي او خداوند کریم دې دی د جمعیت علما اسلام لپاره د بخت او د کامیابۍ ذریعه وګرځي درنو عزیزانو جمعیت علما اسلام دا د پرون جوړه شوې پارټي نه ده نه دا لس کلنه ده نه شل کلنه ده نه دویشت کلنه ده بلکې د دې پارټي سل کاله پوره ده پاکستان نوم جمعیت علما وه لہذا دا یو نظریاتی فکری پارټي ده او دا یو اصولي خدا پرست پارټي ده زه مختصر څو خبرې کوم ربعي بن عامر علما کرامو ته معلومه ده د صحابه کرامو نه دي دا کله د هغه زمانې طاقتور ورته ویلی شي د هغه وخت حاکم ورته ویلی شي زورور ورته ویلی شي هغه ورته وویل چې ستاسو مقصد څه دی ربیع بن عامر سره د خپل وفد ورته وایي چې زموږ مقصد درې خبرې دي اوله خبره دا ده چې زموږ په فکر زموږ په نظریه کې زموږ په اصول کې زموږ په لار کې زموږ په دعوت کې د دې خبرې گنجائش نشته چې بنده دې د یو بنده غلام کې او بنده دې و بنده ته سر کښته کړي زموږ اولنۍ خبره دا ده چې بنده د خدای پیدا کړی بنده دی دا آزاد دی نو موږ غواړو دا چې و بنده ته و انسان ته د آزادي تصور او فکر ورکو هغه دا چې د نن بعد به عبادت او بندګي او غلامي دا د یو الله د مځکې پر مخ چې څه خدایان دي و دې ته به شا ګرځی د دې خلاف به د بېزارۍ اعلان کړی د دې خلاف به د بغاوت اعلان کړی و یو خدای ته به مخ ورګرځی او خدای ته به سر ښکته کوی د خدای د بندګۍ او د غلامۍ اقرار او اعتراف به کوی اول مقصد موږ دا دی ټیکه دا دی چې زموږ مقصد دا دی چې بنده د بنده د بندګۍ ثواب حاصل انسان د انسان د غلامۍ ثواب حاصل من عبادت العباد الى عبادت الله اول مقصد موږ دا دی د جمعیت علما اسلام پروګرام کتی وګوري اوله خبره دا ده چې د خدای عبادت د خدای د عبادت معنا دا ده چې د بنده بندګي نه سم کولای د بنده غلامي نه سم کولای نه بنده مریتوب او نوکري او مزدوري کولای سم لہذا نوکری او غلامی او بندگی دا به د یو الله کوم اجر به هم د الله څخه غواړم په هر مانځ کې په هر رکعت کې هر سړی په دې پوه دی سوره فاتحه و اياک نستعين د اياک نعبدو معنا دا ده چې د مزکی پر مخ چې څه خدایان دي که پورته دي که کښته دي که نوم فرعون دي که نمرود دي یا نور عالمي یورپ او مغرب دي یا پنډه ده موږ د هیڅ چا غلامي او بندګي نه منو موږ د یو خدای عبادت بندګي او غلامي کوو نو چې کله سړي دغه اعتراف وکړي ډېره غټه بدي یې وکړه بدي او دښمني یې دا وکړه چې د مځکې پر مخ یې و تمامو خدایانو ته چیلنج ورکړي د هغه خلاف یې د بغاوت اعلان وکړي دا دواړه شتې په قبایلي او په پښتني سیمه کې دا روایت شته دا یعنی دا یو عمل شته یو کلتور دی یو ثقافت دی چې کم کور په کلی کې د ملک خلاف بغاوت وکړي ملک بیا هغه پر تورم ځکه باندې و آرامه ته نه پرېږدي کله کله سرکار ورته خطا باشي چې ښه یې کله کله تربور ورته خطا باشي په غاړه کې ور اچوي لهذا نو چې کله تا تمام خدایان فرعون غوندې خدای او واشنگټن امریکا غوندې خدای لندن او برلن غوندې خدایان تا چیلنج کړو نو تا ته به مشکلات راځي پریشانی به راځي مسایل به راځي الله تعالی سمور فورا دا دعا کو فاعبدوه هذا صراط مستقیم د یو رب بندگی او خدای بندگی او غلامی وکړه هذا صراط مستقیم چې د لار دغه ده او بندگی به زه پیدا کوم چیرې هغه د ستر د زندګي او د ژوند هغه به چیرې الله تعالی د ستیس چا قرآن ویلی د الحمدلله نه بعد الف لام میم ذلک الکتاب د ستون د زندګي کرخ او د زندګي صراط المستقیم او که عبادت زده کوې ذلک الکتاب دغه دې د ستون د زندګي بس دا خپل ان هذا القرآن يهدي للتي هو ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دغه قرآن بس تاره نمایي کی دغه قرآن به تاته د زندګي هر اړخ درشي ستا رهبري به کوي دا موږ په هر لمانځه کې وایو لهذا چې ایاک نعبدو نو ځکه ربع بن عامر د وخت وسټبلیشمنټ ته وایي طاقتور ته وایي چې زموږ مقصد دا دی چې انسان به د انسان د غلامۍ سبا سو د خدای و غلامي او بندګي ته به برابروو بین الاقوامی انساني حقوقو چارټر دا د سن 1950 د مخه جوړ شوی دی د سن انیس سو پچاس د مخه دی و ماته د ازادي تصور راشي لیکن موږ د ازادي تصور او نظریه د هغه وخت نه شروع ده چې کله د آدم علی السلام د پیدایښت او د تخلیق خښته ایښو شوې ده د هغه ځای نه انسان ته د ازادي تصور دی بیا د نن ورځې پورې د نعبدو معنا ده که نه لہذا بین الاقوامی او عالمی دنیا دا و ما ته د ازادي تصور نشي راښوولی چې آزاد انسان و څه ته وایي بلکې دا د ازادي د تصور پر بنیاد ما ته د غلامۍ درس راکوي شته به زما غلامي کوي زما نوی عالمي نظام چې زه و دنیا ته ورکوم دا به راسره مني زما سیاسي نظام به مني زما سیاسي نظام و شاته چې کوم حکومت ته واشنګټن دی هغه به منې د هغه طاقت به منې هغه چې تا ته په سیاسي دنیا کې کوم اصول در شوي ته به پر هغه دی هغه چې تا ته په معاشي دنیا کې کوم اصول د معیشت در شوي ته به پر هغه باندې دی هغه تا ته کوم اصول د عدالت در شوي ته به پر هغه باندې دی دا د هغو ژباړه ده دا د هغو بیانیه ده دا د هغو وینا ده لیکن موږ دا ورته وایي چې زموږ د ځنګلي تصور او زموږ د ازادي تصور دا زموږ تر هغه وخته شروع دی دا سبق چې کله د انسانیت تخلیق پیدایش د آدم علیه السلام په صورت کې شوی دا اول مقصد دویم مقصد ربیع بن عامر ورته وایي چې زموږ مقصد بل دا دی و تمام انسانیت و یو قوم ته نه جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صرف د مسلمانانو دپاره نو کافة للناس رحمة للعالمين هغه د تمام انسانیت لپاره او د تمام انسانیت لپاره او د هغه د اصلاح او د فلاح لپاره هغه او دا هغه دعوت دویمه خبره دا ده من ضیق الدنیا الی سعتها زموږ د نظریه او د فکر دویم مقصد دا دی چې موږ به انسانان د هغه نظام د خو لباسو چې هغه انسانانو جوړ کړی نظام دی ولی هغه نظام چې انسانانو جوړ کړی دی من ضیق الدنیا هغه محدود دی هغه تنګ دی دا هغه اصول دا هغه بنیاد پر لالچ باندې دی دا هغه بنیاد پر مفاد پرستی او پر خودغرضی باندې دی دا هغه بنیاد د یو ریاست یا د یو قوم یا د چند شخصیت پر محدود دی چې فائدہ یې واغه ته ورسیږي نه مفتا دغه نظام باسو موږ تا د دغه فکر څخه باسو موږ تا د دغه نظریې نه باسو موږ تا و یو د عالمي جهاني جهانګیر فکر ته برابروو چې په هغه کې د تور او د سپین فکر فرق نشته په هغه کې د زورور او د کمزوري فرق نشته په هغه کې د امیر او د غریب فرق نشته من ضیق الدنیا الی سعتها موږ تا د دغه تنګ خوله څخه باسو و هغه عالمي عالمګیر او جهانګیر نظام ته دې برابروو چې هغه اسلام من ضیق الدنیا الی سعت من ضیق الدنیا الی سعتها د هغه تنګ خول د دنیا سه و هغه وسیع نظام ته چې هغه عالمګیر نظام دی چې هغه ته اسلام وایي دویم مقصد زموږ دا دی دریم مقصد زموږ دا دی من جور الادیان الى عدل الاسلام د دنیا څه نظامونه چې دي په هغه کې عدل نشته په هغه کې انصاف نشته هغه د جبر او د استبداد نظامونه دي هغه انسان سه غلام جوړي هغه د انسان نه مریی جوړي هغه غلام قوم او غلام طبقه او غلام انسانیت پیدا کوي هغه و انسانیت د فکر او تصور او نظریه د ازادي پر نامه د غلامۍ ورکی لہذا موږ د هغه نظام خبره کو ستا د دغه جبر تا د دغه ظلم ظلم تا د دغه استبداد ستا د دغه توري تاریکی نه تا خلاصي عدل الاسلام و هغه نظام ته برابرې چې په هغه نظام کې د تور او د سپین فرق نشته په هغه نظام کې د وخت باچا او غریب سړی به په یوه کټوره کې ولاړې د جج و مخ ته د هغه نظام خبره موږ کوو الا عادل الاسلام عادلانه نظام د انصاف نظام د عدالت نظام دا درې خبرې دي انسان به د انسان د غلامۍ څخه سو دویم به یو عالمګیر نظام و انسانیت ته ورکو او دریم به یو منصفانه عادلانه نظام و تمام انسانیت ته ورکو چې هغه اسلام ده چې کله ته انسانیت د انسانیت د بندګي او د غلامي نه باسې د هغه د خوف نه باسې د هغه د بیل نه باسې و هغه ته یو وسیع او جهانګیر عالمګیر نظام ورکوې یو عادلانه نظام ته برابرې چې اسلام دی دا درې شی غواړي وانزلنا معهم الکتاب دا دستور غواړي دویم که ته غواړې دا چې انسان د غلامۍ څخه وباسي ته غواړې دا چې انسانیت ته یو عالمي او جهاني عالمګیر نظام ورکړې ته غواړې دا چې ته عادلانه نظام د اسلام په صورت کې ورکړې د انصاف نظام نو د هغه لپاره بنیادي ضرورت یو شی هغه کتاب دی چې قرآن دی دستور دی چې قرآن دی دویم شی والمیزان لیقوم الناس بالقسط د انصاف هغه ایوانونه ضروري دي د انصاف هغه معیار ضروري دي د انصاف هغه ترازو ضروري دي چې و تمام انسانیت ته انصاف ورکړي تمام انسانیت ته انصاف ورکړي داسې نه چې د زورور دپاره د انصاف یوه پیمانه د کمزوري دپاره د انصاف بله پیمانه د امیر دپاره د انصاف یوه پیمانه او د غریب دپاره د انصاف بله پیمانه غریب کور جوړ کړی دی پنځوس کاله کېږي ثابته سوله چې دا غیر قانوني دی اجازت نامه نشته ورسره و هغه ته بلډوزر ودروه د بیخه وباسه منر عمران خان چې ځان د مدینې د ریاست علمبردار بولي د ټولې دنیا او د دوولس کروړو عوام دروغجن دی د مدینې د ریاست خبره کوي مګر چې کله دا معلومه شوه چې د کم کور په بني ډاله کې جوړ کړی دی ورته ویې ویل چې انوسي راوړه سرټیفیکټ راوړ دې چې سرټیفیکټ وروړي اجازت نامه یې وروړه هغه دروغجنه وخته جیلي وخته دویم نمبر وخته عدالت ورته وویل چې دا جیلي ده دا بوګس ده دا دویم نمبر ده او د ده په حق کې څه فیصله شوې ده چې دی صادق هم دی امین هم دی لیکن وایي درواغ او درواغ چیرې وایي د شفیع قدر په پنډال کې نه وایي نه په چار سده کې وایي د پاکستان یو مقدسه اداره سپریم کورټ عدالت کې درواغ وایي چې زما د بني ګاله ان او سي او اجازت نامه دا ده مګر عدالت ورته دا درواغجنه ده درواغ وایي واسه سم کاغذان راوړه دا د مدینې د ریاست جوړ زوروغجن علمبردار یا ته څنګه ساده قوانین وایي لہذا دستور به کتاب انصاف عدالتونه به انصاف ورکړي داسې نه چې د زورور دپاره یو قانون بني ګالا ورسره سم کاغذ راو کاغذ نشته په دوولس لکه روپیې څلور سوه کناله کور حرام کور هغه یې ورحلال کړ په څو لکه روپۍ په دوولس لکه روپۍ په دوولس لکه روپۍ خو ولکه یو واشروم څوک حلال کړي یو واشروم په دوولس لکه روپۍ چې د قبضې پر مځکه جوړي ناجایز په دوولس لکه روپۍ یو لکه ورحلال کړي دا څلور سوه کناله کور و ده ته په دوولس ټکه ورحلال کړي او هغه سړي ته دې ورحلال کړي چې تا صادق هم بالي او امین دې هم بالي هغه سړي چې هغه د مدینې د ریاست خبره کوي ځکه چې نیت علما اسلام وایي چې د مدینې د ریاست پر نامه دا و دوه ویشت کروړه عوام ته دوکه ورکوي دا فراډ دی دا منافقت دی دغسې عدالتونه نشته په اسلام کې په اسلام کې به عدالت وي لیکن انصاف وي مثلا د په هر تقریر کې د حضرت علي کرم الله وجهه مثال پیش شي لیکن د پرون نوې مورد د پاکستان په پا پارلیمنت کې چې هغه ته اسلامي جمهوریه پاکستان وایي د هغه په پارلیمنت کې چې د پارلیمنت پر تندي باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی ده د پارليمنټ کې دننه د خدای نمونه لیکلي دي په پارليمنټ کې دننه آیت الکرسي لیکلې ده د پاکستان په آئین کې دا ده شته به د قرآن او د سنت خلاف یو قانون هم نه جوړوي د پاکستان په آئین کې دا ده چې قرآن به ستر قانون او سپریم لایي او د پاکستان په آئین کې دا ده چې د پاکستان مذهب او دین دا اسلام دی دا څه بې مذهبه ریاست نه دی په دغه پارلیمنت کې قانون سازي کیږي څنګه قانون سازي دا چې د اتلس کاله مخکې غیر مسلم اسلام نشي قبلولی سکھ غواړي چې اسلام قبول کړي یهودي غواړي چې اسلام قبول کړي کلمه ووایم هندو غواړي چې اسلام قبول کړي کلمه ووایم عیسائی غواړي چې زه کلمه ووایم اسلام قبول کړم مګر د مدینې د ریاست دروغجن علمبردار قانون جوړي چې د اتلس کاله مخکې څوک اسلام قبلوي پر هغه پابند دي اوس نو ته د حضرت علي کرم الله وجهه مثالونه ورکوې نو ته خود ساده ملایانو څه پوښتنه وکړه که ته ته د مولانا فضل الرحمن څه پوښتنه نه کوې ولې هغه ته د ځان دښمن بولې د هغه ملایانو څخه پوښتنه وکړه چې یو دې پر یوه څنګ ولاړ دی بل یې پر بل څنګ ولاړ دی یا د مفتي عبدالقوي څه وکړه پوښتنه یا د طاهر اشرفي څه وکړه پوښتنه ورته وایه اتلس کاله مخکې اسلام قبلول جرم دی دې سړي قانون سازي کوشش وکړي چې دا اتلس کاله مخکې څوک اسلام قبلوي دا جرم دی دا څنګه د مدینې ریاست چې اسلام قبلول ته جرم بولي نو بیا خو دا پوښتنه وکړه چې حضرت علي کرم الله وجهه عمر څو چې اسلام یې قبول کړي عمر څو چې اسلام یې قبول کړي لہذا کتاب عدالتي او انصاف نظام دریم شي شته غواړي انسان د انسان د غلامۍ نه وباسي د خوف یې وباسي د بیرې نه یې وباسي یو عالمګیر نظام ورکړي د انصاف او د عدل نظام ورکړي د اسلام په شکل کې قوت نافذه غواړي قوت نافذه معنا څه حکومت به زما یعنی که اوس حکومت زما زه قاتل ته سزا ورکولی شم ولې ریاست او حکومت زه چلوم قانون څه وایي قانون وایي چې کوم چا قتل وکړي د هغه سزا دا ده چې سزا یې موت ورکړي کوم چا د توهین د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین وکړي د هغه سزا موت او مرګ دي سزا ورکړي چې کوم چا غلا وکړه د هغه سزا په اسلام کې پلانې ده پلانې ورکړي په پارلیمنت کې یو قانون د قرآن او د سنت خلاف نشي جوړېدلی لہذا دغه څه قوت نافذه غواړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی دوه شکل دي یو مکی زندگی او یو مدنی زندگی و په مکی زندگی کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سترګې لیدل په بیت کې بوتان نو پراته په بیت الله کې بتان پراته وو لیکن نه و یو بت ته شکنځا کړې ده نه یو بت په ډبره ویشتلی دی لیکن چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته ولاړ او په مدینه کې د مدینې د ریاست واک د ده سره و د مدینې د ریاست حکومت د ده سره و بیا هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاتح په شکل کې مکې له ورغی که نه ورغی د یو فاتح په شکل کې مکې له ورغلی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د وخت سپر پاور قیصر او کسرا ته چیلنج ورکړي چې یا به اسلام قبله کم عالمي نظام چې زه دنیا ته ورکوم د اسلام یا به دا راسره قبله که دا نه قبله بیا د جنګ میدان را معلوم کړه که چیرې جنګ هم نه کوې بیا به لکه په کوله دنه نه کوې څنګه پر امن ژوند او زندګي به تېروې ما ته به جزیه او ټکس راکړې هغه جنگ نشي کولای اسلام هم نه قبلاوي و دې ته تیار شي چې څه جزیه درکوم ټکس درکوم بس تا دپاره دغه درې لارې دي یا به اسلام قبلوې یا به جنګ ته ځان تیاروې یا به ما ته د خپل ژوند د تېرولو جزیه او ټکس راکړې دا د ژوند د تېرولو طریقه ده لهذا جمعیت علما اسلام غواړي ده چې په دې ملک کې یو داسې نظام وي چې هغه د امیر او د غریب فرق نه کوي یو داسې نظام وي نظام انصاف چې هغه د زورورو د کمزوري فرق نه کوي یکسان دواړو ته انصاف ورکړي هغه داسې یو عدالت غواړي چې هغه د طاقتور او د حاکم او د محکوم فرق نه کوي داسې یو نظام غواړي چې د ظالم او د مظلوم فرق نه کوي یعنی پر انصاف مبني نظام غواړي هغه نظام د اسلام نه علاوه بل نشته لهذا زه غفار علي صاحب ته مبارکي ورکوم د دغو ټولو ملګرو ته چې جمعیت علما اسلام له راغې د جمعیت علما اسلام دستور جمعیت علما اسلام فکر د جمعیت علما اسلام نظریه د دې ځای نه شروع کېږي چې د نن بعد به د مځکې پر مخ و تمامو خدایانو ته جواب ورکړي یو خدای ته به مخ ګرځوي وروره هغه خدای که د نواب په شکل کې و عمر ته وابسته درابده پورې ستا غلامي نه سم کولی هغه که د خان په شکل کې وو هغه که د چودري په شکل کې وو هغه که د طاقتور په شکل کې وو هر څه جوړ که د اسلام آباد غږ واتي که د پنډې څه غږ واتي خبره به یې وایي هغه دا چې د یو خدای غلامي او بندګي به کوو او د یو خدای بندګي او غلامي به د جمعیت علما اسلام د پلیټفارم شوه و دوه ویشت کروړ عوامو ته موږ دغه پیغام ورکوو دویمه خبره دا ده چې موږ به په دې ملک کې یو داسې نظام غواړو چې هغه د تور او د سپین فرق نه کوي هغه د تور او د سپین فرق نه کوي د لوی او د کوچني فرق نه کوي او د مسکین او د غریب فرق نه کوي د زورور او د کمزوري فرق نه کوي لکه د پاکستان آئین چې وایي هغه اسلامي نظام دی اسلامي نظام شکل به څنګه وي هغه لکه قرآن او سنت څنګه وایي دغه شي نظام موږ غواړو لهذا دا د جمعیت علما اسلام منډه ده دا د جمعیت علما اسلام فکر او نظریه ده دا د جمعیت علما اسلام د جدوجهد پریکړه ده او دا د هغه شماره او وینا ده لیکن څلور اویا کاله پرسو د بده مرغه نن په پاکستان کې نه اسلام شته نه جمهوریت شته نه پاکستان هغه پاکستان دی چې قائد اعظم کم پاکستان مشترک کړو اسلام نشته په دې ملک آئین ما ته د اسلام ضمانت راکړي چې په دې ملک کې به قرآن سپریم لای د قرآن او د سنت خلاف په یو قانون سازي نه کېږي د هغه دپاره آئیني اداره جوړه ده اسلامي نظریاتي کونسل جوړ دی هغه به د پارلیمنټ رهنمایي کوي مګر څلور اویا کاله پس اسلام په دوربین کې نه معلومه شو بلکې اسلام زموږ د حکمرانانو د ناکامه منحوسه پالیسي په وجه باندې اسلام نن په دنیا کې د ښکنځلو شکل اختیار کړي څوک د اسلام خبره کوي لکه ښکنځا چې ورته وکړي د جهاد خبره کی لکه شکنجا چې ورته وکړي اسلامي انتها پسندي موږ نه منو اسلام یې نن د انتها پسندي په نامه بدنامه کړي د شدت پسندي په نامه یې بدنامه کړي مدارسو ته د دهشتګردي او د انتها پسندي مراکز وایي علما کرام هغه د استاده استادان بولي او دغه اجان صاحبان کبایر معتبرین چې هغه تعلق د علماو سره لري د دیني مدارسو سره لري اسلامي سیاست کې په دې ملک کې واغه ته د شرګردانو مددګاران سہولتکاران او معاونین وایي لیکن د شبکه د دستې نه موږ واشنگټن ته هم وایو اگر چې موږ کشنی خلک یو خوله مې هم کشنی ده واشنگټن ته هم وایو برلن ته هم وایو لندن ته هم وایو اسلام آباد ته هم وایو په دې عمل کې به د عوامو د ووټ په نتیجه کې چې کومه اسمبلۍ راله هغه حکومت موږ تسلیموو هغه حکومت موږ منو هغه هغه اسمبلۍ موږ منو هغه پارلیمنت موږ منو لیکن که څوک په درواغو باندې په طاقت باندې د ډنډې په زور پر دې ملک باندې عمران خان غوندې رنګیلا پر دې ملک مسلط کوي لهذا هغه موږ قطعا نه منو اوس یې هم نه منو که د بل وار بیا مسلط کړي بیا به په دې ملک کې افراتفري پیدا شي بیا به په دې ملک کې انتشار پیدا شي بیا په دې ملک کې لو غټه تباهي غټ مشکل غټ ستونزه پیدا کېږي لهذا د هغه مشکل د هغه تباهي د هغه ستونزې ذمهوار بیا جمعیت علما اسلام نه دي پاکستان ډیموکراټیک مومنټ پی ډي ایم نه دي دغه ذمه وار بیا هغه خلک دي چې کوم خلک د پاکستان د سیاست سره لوبي کوي د پاکستان د جمهوریت سره لوبي کوي د پاکستان د آئین سره لوبي کوي او د پاکستان د قانون سره لوبي تاسو وینئ په ملک کې څه حال د نظریه سره لوبه شوې د پاکستان نظریه اسلام ده د پاکستان نظریه قرآن او سنت دی د پاکستان نظریه او دستور د پاکستان آئین دی نن په دې عمل کې آئین شته مګر په آئین عمل نشته نن په دې عمل کې آئین شته لیکن د آئین عمل داري نشته په دې عمل کې نن په دې عمل کې آئین شته مګر آئین د شو لاندې دی نن په دې ملک کې په آئین کې جمهوریت ماته ضمانت راکړی دی آئین د جمهوریت یعنی حکمرانی او حکومت به د دوه ویشت کروړو عوامو حکومت وي په دې ملک کې د یوه سړي د دوه حکومت مني د دوه ویشت کروړو لهذا آئین ماته جمهوریت راکړي ته د جمهوریت په مخ کې ولاړ په دې ملک کې جمهوریت نه پرېږدي دا د قاعده اعظم پاکستان دی خلک له تا څخه پوښتنه کوي، تا خو وکام ته نوی پاکستان ورکاوه، نن خو نوی پاکستان هم نشته، زوړ پاکستان هم نشته، د قائداعظم پاکستان هم نشته، د پاکستان څخه دې کبابخانه جوړه کړه، د پاکستان څخه دې لنګرخانه جوړه کړه، د پاکستان څخه دې د لاهور ډرامه تیاتر جوړ کړي. ته د ټولو لو مسخره یې په پاکستان کې د ټولو غټه مسخره ته یې لهذا موږ له دا په کار ده چې موږ د جمعیت علما اسلام ملا وتړو د مولانا فضل الرحمن صاحب ملا وتړو ملا ټینګ کړو دیو مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست ختم شو ما بل ورځ ورته وویل ما اوس هم د پاکستان سیاست د مولانا صاحب څخه شروع کېږي پر مولانا صاحب ختمېږي تا مولانا صاحب دولسم تراړي باندې دولسم نن مولانا صاحب د پرټیم کپټن دی بلکې کپټن څه کوي آل راونډر دی بیټسمین هم دی بالر هم دی بیټسمین هم دی بالر هم دی نن شته ماښام پرې وځې په خوب کې هم ته د مولانا صاحب ژر او ژر دسمال وینې چې اوته وه د دې رب سره اړیکه څه دربه شوی ځکه چې سهار راپورته شي ته خامخا یو وار د مولانا خلاف پریس کانفرنس کې بدګویه او بدتمیزي کې کله فواد چودري پریس کانفرنس کې کله بل یو کې او بله ورځ فواد چودري وینا کړې او بدتمیزي ما ورته وویل فواد چودري حیثیت د هغه پټاټې دي چې په هر سالن کې معلومېږي د فواد چودري حیثیت د الو دی الو پټاټه مور ورته وایي دا و حیثیت ته پټاټه دی هغه پر هر دسترخوان په هر سالن په هر سبزي کې به ته پټاټه ویني لہذا دا د مشرف په سالن کې هم دا هغه پر دسترخوان هم دا د چودري برادرانو په دسترخوان باندې هم ښکاره کېدی دا د زرداري په دسترخوان هم اوس د عمران خان په دسترخوان د دې دغه حیثیت ستا حیثیت د پاکستان په سیاست کې د لوټې دی د لوټې او د لوټې ژوند او زندگی دا تړون لري د واشروم سره دا د پارلیمنټ سره هیڅ تعلق نه لري لوټه باید هلته پرته وي ته پر هغه چا باندې تنقید کوې چې د هغه د سیاست سل کاله کېږي د پرون نه وړمه ورځ نه د شاشق کور معلوم دی نه د شاشق خاندان معلوم دی نه د شاشق ګرانه معلومه ده نه د شاشق نسب معلوم دی نه د شاشق رشته معلومه ده کله په مشرف پسې د هغه ترانې وې کله د چودري شجاعت پسې د هغه ترانې وې کله په زرداري پسې د هغه ترانې وې نن په عمران خان پسې د هغه ترانې وې سبا چې بل در پیدا شي تاسو پلار درته ووایي هغه سیاسي پلار بیا دې پر هغه در باندې ارزي راکاږي سره وکړ لہذا باید موږ د خلکو په پروپاګاندا کې نشو د خلکو د پروپاګاندا سره متاثر نشو د خلکو د طاقت سره مرعوب نشو باید ملا ټینګ وتړو د طاقتور په سترګو کې ګوتې ورواچو د شبي قدر پر میدان د چارسدې په بازار د ښار په هره ګلی او کوڅه په پارلیمنت کې له پارلیمنته دننه باید موږ د دې رژیم او د دې طاقت مقابله وکړو دا زموږ ذمه داري ده دا چې په پټ سترګو حکمراني کول د دې اجازت وتا ته د پاکستان قوم نه درکوي نن پاکستان کې یو غټ اتحاد جوړ دی د پاکستان ډیموکراټیک مومنټ په نامه باندې هغه په دې ملک کې اقتدار جنگ نه دی دا دا د اسلام آباد جنگ نه دی دا د وزارت او د حکومت جنگ نه دی دا صرف او صرف په دې ملک کې د آئین عمل جاری غواړي چې په دې ملک کې به د قانون حکمرانی او په دې ملک کې به د 1903 آئین په دې ملک کې به یو آزاد مستقیم او مضبوط پارلیمنت وي چې هغه دغه عوامو په ووټ باندې په وجود کې راغلی او پاکستان یو دغه پاکستان غواړي چې هغه معاشي تور خوشاله پاکستاني او دا هغه وخت کېدلی شي چې کله موږ د دې عذاب څخه کوم خلاص کړو د کوم عذاب څخه د عمران خان څخه لهذا موږ په مخ کې دوه شی دي یا به موږ عمران خان او د هغه حکومت بچاو یا به پاکستان بچاو پاکستان ډیموکراټیک مومنټ فیصله کړې ده چې زموږ ترجیح نه عمران خان نه د عمران خان حکومت دی زموږ ترجیح او فسټ پرایورټي آغا پاکستان او دا پاکستان آئین جمہوریت اس لیے ہم اس ملک میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی پلیٹ فارم سے آئین کی عملداری چاہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام آباد کی جنگ نہیں ہے